sindikal hontan eh, eh, gehien markatu gaituen eh, egoera, ba, mintxerinen e, urtean egin zuen errestrukturazio industriala izan zen, gure lanpostuak garrisku bizian ikusi genitun, eta bueno, hilabete gogorrak izan zian, lan karga ahundiko eta presio ahundiko egunak izan zian, Zoritxarra eta zorionak ona ezautu genuen, eta esan dezakegu, ba, zoritxarrez, gaur egun Michelin, ez dala, garai baten eh, zen Michelin, zorionez esan dezakegu, ba, enpresa mm, bertan jarraitzen dula, e, eh, kimen industrial potente badaukala, berrituta dagola, eta, bueno, enpre, eh, bueno ba, etorkizuna izan, izan badaukan enpresa bat dela, ez? Beraz, bueno, ba, ba alako sensazio gazi gozoak, baina, bueno, denboran poderioz bat izu gozoarekin gilitzen zea. Gero gogorrena, ba, ba hori lankideak eh, gazteizeko bidea hartzea, eta, eta bueno, ez bakarrikan hori, ez? Azkenean eh, lantoki batean eh, mila eta bosteun langile bueltan eh, sekulako potentziari ikusten dezuna. Behin makinak eh, sartzen dian hori eraustera, pues ez da bat ere xamurra eramateko, ez?